ပြောင်းလဲသွားမို့ဦးချလို့ချိန်လေပြင်းမှာဆန်းစပါများလေးစိုက်ပြိုးကြချိန်တွေချလာလေစောဦးရောက်ခဲ့ပြီလေပြင်းမှာပူပွင့်လို့ဝင်မဲ့နေပြီလုံးလေးချိန်ခါမှာပင်မနှွေနှမြတွေဒီချိန်မှာလူတိုင်းမိလျော့ပြီပေါ့ ပြောမပြတ်တတ်ပါပြီးသည်များပြည့်နေလာပါဝမ်းမြောက်စွာရင်သင်ကြမယ်လေ မှာပင်မလွယ်နှမြတွေ့ဒီချိန်မှာလူတိုင်းမိလျော့ပြီပေါ့ရှင်မပြောမပြတ်တတ်ပါပြီးသည်များပြည့်နေလာပါဝမ်းမြောက်စွာရိတ်သိမ့်ကြမယ်လေ যায় বাবু